never debated, you can never degrade it. While these other motherfuckers probably thinking I made it, my mind jaded, no evaded. I elevated just to keep it innovative, goddamn, bring it back now. Blowing up like a rack now, rap hat, put me on the map now. No, we never back down. Just take my time, I just take my time. I know, I'ma get it like this, so everyone knows. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o meu IP, sejam bem-vindos para mais um vídeo, guys. E aí, como é que vocês estão nessa bela, acho que é quinta-feira, e estamos aqui para jogar o... Como assim? para jogar no forno Forerunner, sim, Forerunner de PS4, então vamos lá. Vamos escolher quem, porque por quem você lutaria, escolha não limita qual herói você pode usar, os cavaleiros... Mano, os samurais, mano, no Blank. Cavaleiros Vix. Mano, eu gosto de samurai, então vou de samurai. Vamos criar o nosso emblema. Tem aleatório tá tamanho nuclear. Fundo. Uh, deixa eu ver o que, que tem. Ó, oh, esse aqui tá bloqueado. Não posso pegar. Ah, cara, estou em dúvida. Uh, e esse X aqui, eu vou pegar aquele X. Opa, eu, eu, desse X aqui. Olha esse X. cor. Uh, vou pegar um vermelho. Não sou comunista. Só pra deixar claro, eu não sou socialista nem é comunista. Socialista ou sou. Não sei nem o que eu tô falando. Ah. branco. Não, acho que não fica legal não. transformar símbolos. Deixa eu ver aqui. Bom, esse que não, não podemos escolher. Ah, esse aqui é só da Ubisoft. Ah, acho que esse aqui que é de samurai. Mas tipo, eu quero ver um bom. Mano, esse aqui tá me lembrando um One Piece barba branca, mas tem lá também. Mas acho que eu vou dessa look aqui. É. transformar, trazer para frente, mover para trás. Eu não sei, calma. É. Nossa, olha só. Bom, escolhi símbolos, eu escolhi. Olha só a borda, mano. Uau, óbvio. Vou pegar esse aqui calma aí. Tá bom. Tá, vou escolher um aqui. Cadê aquele lá que eu queria, tipo... É. Cor... É, é. Pode ser branco mesmo. tirar, velho, porque tipo, ah, mano, já tô enrolando. Pronto, vai ser esse aqui mesmo. Confirmar. Deixa só você, primo. Sim. Ficou meio bosta, tá velho, mas vamos lá. Provações de aprovações do aprendiz, modo de guerra. Esqueci galera, já vai deixando seu like símbolos do Vic ali, o brasão. Cavaleiro. Bom, tomara que o meu videogame não pegue fogo. Eu espero que o meu videogame não pegue fogo. Ah, posso pular. Pô, isso é samurai, velho. Samurai é spada. Isso que eu gosto. Mo é, novo objetivo da missão. Vá até o inimigo. Objetivo. Tá. Um, ah, pressione L2. Ah, eu posso deixar várias miras, ó, sabe, ó. Deixar guarda. A é, postura tem a direção de seus ataques e bloqueios. L2 para atravessar, R é, para trocar sua postura. Observa as imagens de ação do controle exibido no load padrão. Ok. Como eu disse, ó. Postura. para quarentena de segurança. Ataques bloqueios, como assim? Como assim? Ah! Tá Ah, entendi, entendi. Aqui. Opa, muito bem. Aqui. Opa. Objetivo concluído. É. Digamos o bezinho porque eu passei. o jogo até que tá bonito, velho. Tipo, eu nunca ouvi falar de tipo, horror, mas. Mas eu ouvi agora. Tá, tá preso. Ah, tá. Trave mira ao é inimigo. Bom, tá preso aqui e tal. mas Trave a mira ao inimigo começando, começando a ser treinado. ataques fracos, o R1. Ok. Caraca, cara. ataques fortes. Ok. Ah. <laughs> Opa, até agora tá gostando. vigor. Evite ataque para regenerar seu vigor. Ah. Sabe disso não. Ai, tá, tem que tirar. Execução. Ah, vacilei. Podia pegar a execução matar ela. Passa, abre o portão. Que portão tem aqui? Ah, tá, tá, tá perfil, tá. O portão deve ser isso. combine ataques fortes com ataque fraco. Nossa, eu tô... Aqui tem uma execução aqui. Caramba, galera. Amigo, que foi isso? Esquive cambalhota. Caramba, mano. Olha lá. Tipo, não entendi. Nós estamos numa sociedade de vikings. Tá, dá pra ver ali que estamos... A gente tem um castelo de vikings. Mas é tudo misturado. Vem os cavaleiros samurais. Trava mirando inimigo. Ah. Ataques equivalentes. Ah, sim, tem que fazer. Ué. Vai ver, minha filha. Ah lá, eu perdi pontos, sua merda. Serão, velho, não a atinge durante a provação. Ah, tá, derrotinha. Ah, mano, vou se ferrar, mano. Como assim, velho? vacilei, mano. Vai até o topo da escada. A escada... Aqui. Tá, até que tá por massa. Aí. vão ser bombardeados pelo inimigo socialista, velho. Ou comunista. Uma merda que fala. Caraca! Acho que passamos na aprovação, hein? Ah, vai. Ah, mano. Vacilei. Oh. Perdemos um ar. É, é, tá ficando é legal. Quebra-te guarda básica. Quebra-te guarda. Provações do aprendiz. É, ok. Hum. Espero que esteja gostando do meu vídeo. Beleza, objetivo fluido. Arremesso o inimigo contra uma parede, derrote inimigos usando os espinhos, tá. como eu vou fazer isso? Use cola para quebrar a guarda dos inimigos e abri-las e ataques rápido ou forte, beleza. dar uma... Alça, velho. Aí mestre inimigo deu uma, deu uma beira, beirada, assim. Beirada, se não me engano, é pra cá. Câmera madura de guarda, quadrado, quadrado. esperar o meu vigor vir. Não. Não, cara, não corre pra cá não. É. abre a porta. No ponto de gravação, objetivo fluido. ameaça direcional. Tá. Vou? É, eu acho. Opa. Ah, mano. Execução. Ah. Arremesso direcional o Ah, tá. हाँ क्या ता quê? Espera meu vigor. Che. Ah, mano, depois não vai vir, velho. o arremesso direcional quebrar guarda. Como assim? Não entendi. Tá, até agora, tipo, eu não entendi, velho. Sabe se você chegar perto do pulo morro? só para entender. O que eu faço aqui agora? Ah, Nossa, sério, mano. Fiquei três anos aqui pra fazer essa cagada. Uh, não deixe seu vigor acabar mais de uma vez. Ah, tá. Arremesse o inimigo exausto usando quebra-guarda. Treine um vigor de um inimigo duas vezes velho. você quer que eu vou passar como, chapa? Evite atacar para regenerar vigor. Quando seu vigor acabar, os ataques ficaram lentos e você não conseguirá correr. Caraca, mas já, velho, você viu? Evite atacar. Ah. ah, caguei. Ah, Shoot! velho. Tipo, como é que eu vou saber, tá ligado? It Velho, tipo, coisa chata, tá ligado? Ah, recupera seu vigor, recuperado, vamos lá então. bicho ataca do nada. é chato demais. Derrote o general. Ah, agora o Bobome. Acho que é por aqui. Por aqui? Essa merda desse general tá onde? 吃 merda. Mano, só esse tiro me pegou todo, velho. guarda, velho. Tá. Aqui tô nessas viadagens aí. Tome. Tome. É, não vou conseguir meu objetivo. Ah, mano. Caguei. melhor do que eu dei. Notas, modo de guarda, B, ataque A, esquiva de, coletar, quebra guarda A e vigor C. Ah, recompensa da aprovação, D3. Recompensa, brasão... Recompensa da aprovação, emblema, dinheiro, emblema, dinheiro, seguinte, continuar. Eita, mano. Nota ah, tão tá, cansado. Pior sombrio. um cavaleiro cá, Tá. Novela consta. Olha só. Armas e recompensas novas. Tá, depois eu continuo. Depois eu abro na. Tá bom, mas eu pego. Tá, deu. Um... Que? Não, não, não, não. Sai. A guerra de facções é um conflito multiplataforma entre os cavalos. Tá bom, mas eu quero sair. Volta, volta, volta. Bom, tem, uma, tem um modo história, um modo aquele modo treinamento. Parte da personalizada heróis. Ah, amém. Ganhar o passe do terceiro ano. É isso, mano. Isso aqui. Ah, ó, origem. Olha só, viado. Beleza, lojas, tem loja, tem. Tá. Então eu vou ficando por aqui, galera. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Falou aí. Até a próxima.